أهلا ديفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya yaitu as-sihhatu wal farag. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak bisa mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga dengan waktu luang yang kita miliki saat ini. Tidak selamanya kita miliki. Ada kalanya kita tidak memiliki waktu luang untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memerintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika memerintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan "Fas fastabiqul khairat berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan nikmat kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena apabila dua nikmat ini hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan kita untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu an mengingatkan beliau mengatakan Al yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal tidak ada hisab namun kelak di akhirat yang ada hanya hisab dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal sehingga tidak perlu menunggu menunggu-nunggu lagi untuk beramal agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berandai-andai yang berandai-andai berangan-angan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati maka duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan hari ini fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa nas'alullah at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan